bitter. Huwag masyadong bitter. Yan. Goya. In Japanese. Goya. Ampalaya sa Tagalog. Papakilala ko sa inyo si bitter. Yan na. Oh, congrats me naman kasi ayan yung, ayan lang ang pwede kong itanim dito na hindi pwedeng kainin ng mga unggoy kasi mapait yan. Hindi pwede magtanim ng tomato, ng cucumber, ng eggplant, kasi kakainin. Mauuna pang pumitas kaysa sa akin. Ayan, oh. Ito yon Kikita niyo yan. Ayan yan yung aking papalitan ng flag. Kasi yung ginagamit ko, pag ganyan na kulay niya, ibig sabihin, hindi na siya mag start So, bumili ako kay bike. Kahapon, bumili ako sa DIY, do it yourself hardware o kahit na anong kailangan. Yan. Kanya siya. Ayan. naikabit ko na tapos tapos tapos check natin kung okay na siya Alam niyo kung anong ginagawa ko? Maglalagay ako ng gasoline. Ah, konnichiwa. Ah, so kung na kay ditik ko dasay. Ahay. 偉いね早い草刈りこっちの方が早いあそう釜よりこれできるできますすごいねうん面白いからあそううんならいいよねだけど、うん、これから大変なのよなんでよだって暑いからだからこんな朝はやらない、うん、こういうみたいに暗くなるは遅いから、うん、だからちょうどいい えここがあるのうんもうこう少しずつ片付けられないけど <laughs> 伸びちゃうもんねそうだよ早いよああったら、ね、一番大変のはああの春、うん、すぐ伸びちゃうもんねすぐ伸びちゃう、ね、23日だけ <laughs> まあしょうがないこういうこういうふうになっちゃうねすぐだよねあと、丈もあるし、うん、やめちゃうね大変大変これ雨降るからまた そうだよだからだからおはこれからちょっとお墓だけね、うん、生まだけやってて、うん、その後まなんかあの来月はお盆じゃん、うん、じゃあその時にまた綺麗に片付けて、そう偉いよ誰もやる違うよこれやることだけやっちゃう、でもやるだけ偉いうんでややりたくない時がもう私も何もしない ありがとうございます。お疲れ様でした。 Nagbabike ako. Maglalakad. Alam nyo kung saan ako pupunta. Ay, may pakikita pala ako sa inyo. May natutunan na naman ako. Papakita ko sa... Uh, sa aking pagtatanim dito kasi binigyan ako ng, ng advice ng aking kasamang Haponesa tinuro sabi ng kanyang biyanan uh, para daw maprotektan ko yung aking planting, tree planting bukod sa paglalagay ko ng mga bakot. ganito pala may pakinabang pala yung pagpuputol ko ng kawaya. Ayan, may tinanim akong bago. Ano siya? Alam niyo kung ano to? Ito siya oh, may, may bunga pa. Ay. Ume. Plum. Ang hirap naman ito. May mga kalaban naman. Mag-spray ako. Ayan. Para bukod sa pag pagkaano ko, yung pinuputol ko mga bamboo, dapat daw yun ang ipangano ko yung may may dahon-dahon protection para hindi makain ng mga wild animals at the same time yung mga birdie marami kasi mga birdie lumilipad-lipad dito palipad-lipat yung iba okay naman tapos ito yung aking lemon or kalamansi hindi ko alam kung ano yan pero dinagdagan ko siya na ganito nainig nyo sa aking background may manag-aawit ang mga birdie birdie yan. Birdie. Saan kaya yung mga birdie na yon? Ang dami yung maawit ah. Yun. Next time gawin, oh, yung mga nandito din sa Japan, pwede nyo gawin yan. Kasi tinuro lang din sa akin to ng mga uh, kasamahan kong Haponesa na para protection sa mga animals na kumakain ng leaves at saka yung mga birds na dumalapo. Dali dami ko pang ano. Next time, alam nyo, tataniman ko yung June sa may baba. Aayusin ko pa yun. Dito naman tayo. Dito ako maglilinis. Sa may uhaka. Uhaka ang tawag dito, sementeryo. ka ng patay. Hindi siya morke ha. Dito naman kasi sinusunog. Bigat naman ng aking ano, na aking drill. Mag-ano muna ako dito. Maglilinis pa hindi ko dala yung aking pangano. Ano muna ako. Ayun. Ay! Ay! Ala! May nakita akong pasleya. Ang bilis tumakbo. Kikita nyo? Yung Ajisai. Ganda, di ba? Marami siyang color. Marami siyang color. Ito yung color niya. Meron siyang, ano ba color niya? Para siyang blue na parang violet. Tapos, ito naman ang kanyang color. Parang uh, dirty white naman siya. Oh, kita nyo? May insect, di ba? Hindi siya insect, malit na beetle. Diba? Ang ganda ng kulay. Kaya lilinisin ko na naman siya. Ayan siya. Alam niyo kung ano naman ang lilinisin ko naman. Naglalakad ako sa garden sa akin. Sa hardin. Sa hardin ng Encantadia. O, oh, di ba? Galing. Nakabingbing gawain ko. Mamaya pakita ko sa inyo kung tapos na siya. For the meantime, kailangan kong bilisan na ano aking yan, tingnan nyo, aking hardin. Ito, yan. Sabi yan, hardin ng Encantadia. At ah, ka, mag, mag, mag-selfie muna ako dito. Mag-selfie muna. Tapos, ah, uh, dito ako, dito ko dapat mag-selfie. Ganyan na, makalat na. Hindi ko pa, tapos ko na siyang putulin. Yan, nakatambak. Ayan.